I kaže osmo, kako se ogledalo manifestira, na sve odgovaraš kroz čistu ljubav. Zašto ne? Imaš je u sebi beskonačno, ne znaš šta ćeš s njom. Sve šta treba je osvijestiti da imaš beskonačno. Kako ćeš osvijestiti da imaš beskonačno? Tako što samo malo ovaj svoj um ušutiš. E sve šta treba. Prestaneš ili, ili promatraš te misli, aute koji prolaze po cesti, to stojiš naslonjen na rasvjetni stup, prolaze auti, ti mm, mm samo se ne vezuješ za njih, ne ono, ah, vidi ovaj zeleni, ovu šta je dobar, ovaj, ovaj ima daruvarsku registraciju. Onda sljedeći, ono, ne, ne, ne, samo, mm, samo promataš te misle. Ti bi sad trebao se dignuti i raditi nešto pametnije. E, ti bi sad trebao, znaš, ne zarađuješ dovoljno. promataš. I onda, onda, i onda, jel ovaj, kad se oslobodiš te unutrašnjeg teroriste, na pet minuta, na pet sekundi, osjetiš da se budi apsolutna i bezuvjetna ljubav prema svima i onda je imaš i prema sebi. I onda dođeš u stanje prihvaćanja. I onda prestaneš cenzurirati svoje više ja, i onda shvatiš da on toliko priča da bi ponekad ono, gle, ja bi se sad malo odmorio. I dođe taj trenutak. I znate šta je najbolje od svega? onda se samo odmoriš. Desi se da zagrizeš previše, počneš raditi na šest projekata istovremeno i onda ti još po putu padnu na pamet dvije genijalne ideje koje pokušaš ugurat i onda u jednom trenutku ili padneš nogu ili shvatiš da ne možeš sve od toga raditi i onda kažeš ok, evo sad će nova godina, ja ću uzeti pauzu jedno barem mjesec dana. I onda uzmeš pauzu mjesec dana i znate što se dogodi? Radiš više nego ikad. Zato što kažeš danas neću raditi ništa i onda uzmeš onu knjigu <laughs> koja te čeka već mjesec dana ili tri mjeseca ili šest godina i onda kažeš wow, ovo je super, jel taj autor napisao još nešto? Onda shvatiš da je. I onda si nafrko. <laughs> I onda opet imaš posla preko glave. Ali uživaš u svakoj sekundi jer nema razloga da ne uživaš. Ako ne uživaš, to je samo poziv da pogledaš šta te u tome koči. I onda to otkloniš i ideš dalje.